Saluton, carai! Hodiau mi vercas recenzon por uh, ni diru diri mian opinion pri la nova filmo pri la insulo della rosoi la itala filmo che ho estas en Netflix ec con eh, sub textigo en la Nederlanda quio tiu ci filmo publicigis giuste hierau tiu estes la covrilo cae, shainas al mi che gi estes tre interessa por eh, ne esperantistoi char esperanto ludas malgrandan sed interesan rolon. Do nestas filmo pri Esperantujo, nestas filmo pri Esperanto, kaj juste pro tio mi pensas ke ĝi estas ege bonvena. Do tion dirite, mi lasas vin al medito. Restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton, cae bonvenon a nea nova Zamenhoffa medito. Hodiau mi volas legi cae mediti kun vi sur gazet articolo e la Esperantisto 1890 chi est titolo estas pri la Ligo cae tio estas la Ligo de Esperantistoi la Planata facte la planita, pardono, la planita sia tempe unua associo quiu devus giuste ligi la esperantistoin. Cai mi legos el pagio octec du. Cai mi esas en la Eh, universitata collegio kai do mi lego sella uh, eh, vita versio che vi può vasvidi appena en la numero 3 montrigis mia invito fondi ligon mi comencis ricevadi de multa i flancoi averto in contra o tiu pascio signoroi einstein grabowski de val de meinov Georg signorino Olga Lo, cae multae aliae penis deturni min de la fondado de Ligo, memorigis al mi la malfelician sperton de la Academio Volapuca, cae la dangeron, cion la mult capezzo al portus al nia iuna afero, miloxen naudec triarui. La pazza natura voio, ili scribis, lau ciu nia afero iris cis, hodiau, estas la plei bona, cae oni ne devas rischi novajon se la mal novajo estas bona. La esperantisto estas nia plei bona ligo. Tio shainas esti tute ex moda episodo, ciu ne? E la pasintezo. Tamen, la situazio hodio tute renversigis la asocioi estas ni diru la skeleton de la esperanto movado kai la gazeto e ki la esperantisto sia tempe estas ion periferiai chu tio estas contentiga chu niai ni diru discuteioi estas bonae kai contentigai, juste estas respegulas la crescon de esperantuio qualite ne nur quante kai shaina sal mi ke la sozia i reto in helpas tro char pli kai pli revenas la sama in demandoi kai la ni diru la criso della associo e esperanta e kai nur estas absolute clara anca la, la la criso della gazeto sed me, ni memoru che en la frua periodo de nia lingvo la esperantisto ludis grandegan rolon eble pli ol fondi nova in associo in ni devas pli altigi nian qualiton de la gazetoi, de la forumoi, cae instigi homo in partopreni iel. La amicoi de Zamenhof tiamai declaris oni ne devas riski novajon se la malnovagio estas bona. Sed, valoras ancao la malo, la umi se la novajo estas duba oni devas riski novajon jen mia opinio jen mia instigo por kulmediti